Bonjour mes amis, ça c'est Monsieur McD et euh, aujourd'hui euh, je vais montrer toi une vidéo comment euh, compléter les équations avec addition et subtraction avec les numéros. Dans notre dernière vidéo, on a parlé à propos des équations et qu'il y a un côté et un deuxième côté. Et ça doit être euh, les deux côtés à une égalité. Qu'est-ce qu'on cherche est un numéro mystère et tu peux utiliser, changer ce numéro mystère avec une lettre comme A, B, C, N si tu veux, c'est à toi. Euh, alors, pour trouver ce numéro mystère, on doit éliminer toutes les autres choses sur ce côté. Pour faire ça, nous avons plus 6, simplement, je dis, moins 6 et c'est éliminé. Mais comme nous avons voir, qu'est-ce qu'on fait sur un côté, on doit faire sur l'autre côté. Alors, si nous avons 9 ici, on doit mettre 9 moins 6. Alors, pour compléter l'équation, je prends ma numéro mystère comme A égale et 9 moins 6, A égale 3. Si on fait ça avec maintenant avec une question qui utilise soustraction, je peux changer ça. Okay, ça devient comme n, comme numéro. Et qu'est-ce qu'on fait? On doit éliminer cette côté. Euh, nous avons moins 3, so ça doit être égal. C'est maintenant plus 3. Et qu'est-ce qu'on fait sur un côté? On doit faire sur l'autre côté. Alors, n égale 5 plus 3, ou n égale 8. J'espère que ça aide toi un peu. Tu peux toujours demander à tes parents euh, comment faire aussi un peu plus. Merci beaucoup et euh, bonne chance mes amis.